Eh, e anche sui social network. Cioè, abbiamo una rete che sta lavorando anche in questo preciso istante, come vedete. Siamo sui vari social network più conosciuti, eh, quindi se volete partecipare anche in questo modo, con i vostri contributi, con le vostre parole, con i vostri commenti, con, vostri, con i vostri suggerimenti, tutti sono benvenuti in questa rete nel quale abbiamo anche noi il nostro piccolo posto in questo weekend. Eccoci qua con i giovani del Polo che portano le forbici, facciamo la telecronaca diretta, vediamo un po'. Si avvicina al nastro, apre le forbici, eccolo, sta tagliando,